kutya van, hogy most itt sikerült az öröngyefogat. Vagy ez egy csüt, Szálljatok Ja, Ez egy macskához. Hát, hogy érdemes akkor. Oh,